Sala Maleco! Ah. Maleco ah. ah. Sala! Projeto Saco de Tacho! Vesco Amiga da Xoxona! Xoxona, Xoxona, Xoxona, Xoxona Xoxona, Xoxona, Xoxona, Xoxona, Xoxona, Xoxona, Xoxona, Xoxona, Xoxona xoxona, vai xoxona Vai, vai, vai, vai, vai xoxona Vem xoxona, vai xoxona Xoxona Xoxona Braçada no dinheiro Beu, beu, beu Xoxona gosta de laser Xoxona gosta de tango Xoxona gosta de skid Power, ba, power, power, ba, power Xoxona gosta da noite Xoxona gosta